صباحو بونجور بونجور صار لي فترة ما لعبت أنا وياكم آه عندي exactly عشرة دقايق وقت بدي أتسلى أنا وياكم okay خلينا نشوف شو بيطلع معنا اليوم لحط لكم music وأحكي أقل شي ممكن أه، بابا حتى نشوف وين أنا ناسي كل ما بفوت بنسى بنسى من وين بيحطوا الميوزك اه اوكي يلا اوكي Yeah. بسرعة عم بتنفس بفوتوا كلهم مستوطيين حيتي بلشوا لبيت بس يشوفوني بنت يلا نشوف شو بيطلع مني